Hindi rin ako magsuporta kay Marcos. Wala, wala akong... Ano? Ano? Hindi ko kinaya Hindi ko kinaya! Hindi ko kinaya! Hindi ako sa suporta kay Marcos! kayo na humusga. Kaya kung kayo ay tunay na Duterte supporter, it's time. This is the loyalty check. Where is your loyalty? To the president or kay BBM? Bakit ako nag-isko ngayon? Dahil ayaw ni PRRD kay BBM. Sinabi niya na weak, spoiled, at may bagahe. Kaya bakit ako mag-BBM?